Это страна, где город может стать столицей в зависимости от того, что скажут астрологи, где Новый год отмечают в апреле, а на неделе не 7 пятниц, а буквально две среды. Страна, где домашним животным является слон. До 1989 года эта страна, известная сегодня как Мьянма, называлась иначе – Бирма. Это название было дано иностранцами, поэтому не прижилось. Современное же название страны означает «быстрый» и «сильный», а также перекликается со словом «мья», что значит «изумруд». Долгое время страна была закрытой для туристов и только несколько лет назад начала принимать у себя путешественников без специального разрешения на въезд. Столица страны – город Нейпидо. Стал он таковым только в 2006 году. Изначально столица столицей был город Янгон, но позже было принято решение о переносе столицы согласно показаниям астрологов. В Мьянме вообще очень серьезно относятся к астрологии и многие решения принимают согласно звездам. Астрологи здесь пользуются особым положением, их почитают и с ними всегда советуются перед чем-то важным. Что же касается городов и столиц, то здесь они менялись довольно часто, так как считается, что у каждого города есть свой срок годности счастья. У каждой столицы рано или поздно наступает момент, когда ее статус необходимо поменять. Большинство населения буддисты. Страну неофициально называют страной пагод. На ее территории их возведено около двух с половиной тысяч. Одна из самых известных пагода – Шведогон находится в бывшей столице Янгоне. Высота этой пагоды почти 100 метров. Она была основана около 2500 лет назад. На тот момент здание было высотой в 20 метров. Для ее сооружения использовали 8000 листов золота, 5000 алмазов, 2000 других самоцветов. Внутри же строения находится бесценный артефакт – 8 волос Будды Гаутамы. Пагоды не единственные достопримечательности, но вот статуи Будды вас будут преследовать довольно часто, в том числе в пещерах Садан на горе Звигабин. Там уже на входе туристов встречает большая статуя Будды, а в глубине пещеры небольшие золотые статуи встречаются почти на каждом шагу. На выходе посетителей ждет еще одно зрелище – природное, чистое озеро с покрытыми зеленью скалами. Больше статуй, чем в пещере Саддан, только в пещерах Пиндая. Там их более 8 тысяч, и с каждым годом их становится только больше. Пиндая является главной пещерой паломников. Гуляя по пещере, можно также увидеть как алтари, так и природные красоты, пещерные озера и сталактиты. Могут тут встретиться и залы для медитации, но туда вход туристам запрещен. Что касается статуи Будды, то они в самом деле повсюду. Где-то это стоячий Будда, где-то сидячий или лежачий, а есть даже Будда в золотых очках. Отправляясь в Мьянму в апреле, не упустите возможность стать свидетелем того, как местные отмечают Новый год. Ежегодно в апреле жители страны устраивают водный фестиваль Тинджан, который говорит о том, что начался сезон дождей. В эти дни взрослые дети обливаются водой и обливают водой всех, кто им встретится на пути, смывая с себя и других таким образом э, былые неприятности, которые настанутся в старом году. Еще один фестиваль, достойный внимания, Тазаундин, который также известен как фестиваль огней или праздник света. Отмечается он в ноябре. В это время принято зажигать и запускать в небо тысячи бумажных фонариков. Тазаундин символизирует окончание сезона дождей и завершение васы, трехмесячного ретрита буддийских монахов. В это время принято дарить монахам новые облачения. Это было несколько ремарок относительно туристической сферы страны, но бывшая Бирма прекрасна тем, что правила ее жизни сильно отличаются отличаются от тех, к которым мы привыкли. И этим она и завораживает. Вот несколько моментов, к которым вы должны быть готовы, если планируете однажды посетить данную страну. В Мьянме 8 дней недели, так как среда разделяется на две части – утро и вечер. Это никак не влияет на рабочие графики, но можно заметить, что некоторые календари выглядят забавно и необычно. Мьянма – страна с самым большим количеством одомашненных слонов в мире, которых местные жители используют для работы. Путешествуя по Мьянме, вы, возможно, не один раз встретите махаутов, слоновьих всадников, которые также занимаются и разведением, и уходом слонов. Если во время прогулок по Мьянме вы заметите красные пятна на зданиях или на земле, не удивляйтесь и не пугайтесь. Это битель, перечное растение, которое, как верят местные, восстанавливает энергию и устраняет усталость. Бирманцы часто жуют его, и их э, рты окрашиваются в красный цвет. Затем пережеванный битель нередко выплевывается прямо на стены или землю. Отсюда эти странные пятна. Если с красными ртами все понятно, то с белыми лицами могут быть вопросы. Танека – это бело-желтый порошок, который получают из ствола одноименного дерева, протирая его внутреннюю часть, а камень. Далее он смешивается с небольшим количеством воды, а затем наносится на лицо. По словам бирманцев, танок обладает разными полезными свойствами, очищает кожу, омолаживает, оказывает противовоспалительные и антибактериальные действия, защищает от солнца. Женщины используют танаку и в косметических целях. Они наносят крем на лицо, создавая полоски, которые являются своеобразным украшением лица. Найти это чудное средство можно в любом магазине, а в городе Паган даже есть музей, посвященный танаке. Можно также встретить некоторых э, пожилых женщин с белыми паутинками татуировками на лице. Это татуировки, которые изначально мужья делали своим женам во время британской оккупации, чтобы их не украли британцы. Постепенно эта традиция показалась бирманкам в принципе интересной, и она распространилась на всех. В Мьянме можно постоянно слышать, как жители издают странные звуки, чтобы привлечь внимание другого человека. И издаются эти звуки даже в общественных местах. В Мьянме юбки носят не только женщины, но и мужчины. Сарун – традиционная мужская одежда. Даже школьная форма здесь как для девочек, так и для мальчиков представляет собой длинные юбки зеленого цвета в сочетании с белыми блузками и рубашками. Сладкоежкам в Бирме придется туго, потому что вкусы бирманцев несколько иные. Махинга – рыбный суп с лапшой. Это типичное блюдо на завтрак. А если продолжать разговор о еде, то следует помянуть, что здесь одним из деликатесов является личинки насекомых. Попить чай с сахаром вам тоже вряд ли удастся, зато чай вы сможете здесь поесть. Чай здесь используется вместе с бамбуком в качестве салата добавки к основному блюду – рису. Чай здесь используют и в качестве приправы к сушеным креветкам. Несмотря на то, что мы пока не так хорошо знаем данную страну и она может быть для для нас слишком экзотической, она является безопасной для туристов, к которым местные жители прекрасно относятся, всегда открыты к диалогу и готовы помочь. Друзья, если вам понравилось данное видео, жду заслуженный лайк. Делитесь в комментариях, в какую точку нашей планеты вы хотели бы отправиться. Пишите, что вам интересно узнать, факты, события, достопримечательности. Это помогает мне планировать э, поездки и снимать ролики на самые интересные темы. Например, недавно по вашим просьбам я выпустил выложил э, ролик по мегапостройкам Дубая. У меня также есть э, второй канал про международное образование, где я рассказываю о возможностях учебы и переезда за границу в разные страны и также интересные истории о компаниях и известных людях, которые меняют мир. Название этому каналу Smaps Education, и я рекомендую подписаться на него школьникам, студентам, родителям, если вам интересна тема учебы за границей. На канале Smaps я рассказываю то, что вам не расскажет преподаватель в школе, университете, эта информация собиралась целой командой экспертов международного образования за годы работы в России и за границей.